लिब्रे अफिस क्याल्कको basic of data manipulation spoken ट्युटोरियलमा स्वागत छ यस ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने का फर्मुलाका बेसिकहरूको परिचय sorting by columns basics of filtering data यहाँ हामीले अपरेटिङ सिस्टमको रूपमा उबुन्टु लिनक्स संस्करण 10.04 र लिब्रे अफिस सुट संस्करण 3.3.4 प्रयोग गरिरहेका छौं लिब्रे अफिस क्याल्कमा प्रयोग भएका बेसिक फर्मुलाहरू सिकी ट्युटोरियल सुरु गरौँ फर्मुलाहरू इक्वेसनहरू हुन् जसले नतिजा निकाल्न अङ्कहरू र भ्यारिएबलको प्रयोग गर्दछन् स्प्रेडसिटमा भ्यारिएबलहरू सेल लोकेसन हुन् जसले समीकरण पूरा गर्नका लागि आवश्यक डाटा राख्दछन् मुख्य बेसिक अरिथमेटिक अपरेसनहरू एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन हुन् पहिला हाम्रो file personal finance tracker open गरौँ हाम्रो पर्सनल फाइनान्स tracker.ods फाइलमा कस्ट हेडिङमा उल्लेख गरिएका सबै खर्चहरूको मूल्य कसरी जोड्ने बारे हेरौं मिसेलिनियस अन्तर्गत सम टोटलको रूपमा हामी थप एउटा हेडिङ दिन्छौं र हामी सेल A8 मा क्लिक गर्छौं र सिरियल नम्बरको रूपमा 7 दिन्छौं अब हामी सेल नम्बर C8 मा क्लिक गर्छौं जहाँ हामी कस्टहरुको टोटल देखाउन चाहन्छौं सबै कस्टहरुलाई जोड्नका लागि हामीले is equal to sum type गर्छौं र ब्रेसेस भित्र चाहिँ जोड्नुपर्ने कोलमहरु C3 कोलन C7 राख्छौं अब किबोर्डमा इन्टर थिच्नुहोस् तपाई कस्ट अन्तर्गत सबै आइटमहरु जोडेको देख्न सक्नुहुन्छ अब क्याल्कमा सबट्र्याक्ट कसरी गर्ने भनी सिकौं यदि हामीलाई हाउस रेन्ट र इलेक्ट्रिसिटीको मूल्यलाई सबट्र्याक्ट गर्न मन छ भने यसलाई A9 भन्ने सेलमा देखाउनु छ भने सोझै सेल A9 मा क्लिक गर्नुहोस् अब यो सेलमा इज इक्वल टु टाइप गर्नुहोस् र ब्रेसेस भित्र चाहिँ सम्बन्धित सेलको निर्देशनहरू C3 C4 दिनुहोस् किबोर्डमा इन्टर की थिच्नुहोस् हामी दुईवटा सेल निर्देशहरूमा भएका मूल्य सबट्र्याक्टेड भएको र नतिजा सेल नम्बर A9 मा प्रदर्शन भएको देख्न सक्छौं परिवर्तनहरूलाई अन्डु गरौँ त्यही प्रकारले हामीले विभिन्न सेलहरूमा भएका डाटाहरूलाई डिभाइड र मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं स्प्रेडसिटको अर्को बेसिक अपरेसन नम्बरहरूको एभरेज खोज गर्नु हो यो कसरी लागू हुन्छ हेरौँ सम टोटल सेलको ठिक तल एभरेज भन्ने हेडिङ दिउँ यहाँ हामी टोटल कस्टको एभरेज देखाउन चाहन्छौ अब A9 सेलमा क्लिक गरौ अब हामी ब्रेसेस भित्र इज इक्वल टु एभरेज र कस्ट टाइप गर्छौ किबोर्डमा इन्टर की थिच्नुहोस् तपाई कस्ट कोलमको एभरेज सेलमा आएको देख्न सक्नुहुन्छ परिवर्तनहरूलाई अन्डु गरौँ त्यही प्रकारले तपाईले होरिजेन्टल रोमा भएका एलिमेन्टहरूको एभरेज पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ हामी एडभान्स लेभल ट्युटोरियलहरूमा फर्मुला र अपरेटरको बारेमा अझ धेरै सिक्ने छौ अब हामी क्याल्क स्प्रेडशीटमा डाटा कसरी सर्ट गर्ने भन्ने बारे सिक्छौ सर्टिङले चाहेको म्यानरमा भिजिबल सेलहरूलाई सिटमा एरेन्ज गरिदिन्छ क्याल्कमा तपाई तीन क्राइटेरिया प्रयोग गरी डाटालाई सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन एक पछि अर्को गरी लागू हुन्छ तपाईले निश्चित वस्तुको खोजी गर्दा यिनीहरू काम लाग्ने हुन्छ र डाटाहरू फिल्टर गरेपछि अझ काम लाग्ने हुन्छन् जस्तै भनौ हामी हेडिङ कस्ट अन्तर्गतको डाटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्न चाहन्छौ त्यसको लागि पहिला हामी सर्ट गर्नुपर्ने सेलहरूलाई कस्ट सेलमा क्लिक गरी हाइलाइट गर्छौं देब्रे माउस बटनलाई थिचेर कोलमको साथसाथ 2000 भन्ने सेल नआएसम्म ड्र्याग गर्नुहोस् यसले तपाईले सर्ट गर्न चाहनु भएको कोलमलाई चयन गरिदिन्छ अब मेनु बारको डाटा अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि सर्टमा क्लिक गर्नुहोस् अर्को करेन्ट सेलेक्सन चयन गर्नुहोस् तपाई सर्ट क्राइटेरिया र अप्सन ट्याब भएको डायलग बक्स देख्न सक्नुहुन्छ सर्ट क्राइटेरिया ट्याबमा सर्ट बाइ फिल्डमा कस्टलाई रोज्नुहोस् कस्टलाई एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्न त्यस छेउमा भएको अर्को एसेन्डिङ अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् अब ओके बटनमा क्लिक गर्नुहोस् तपाई कोलम एसेन्डिङ अर्डरमा सर्टेड भएको देख्न सक्नुहुन्छ त्यही प्रकारले डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्न डिसेन्डिङ क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि ओके बटनमा क्लिक गर्नुहोस् परिवर्तनहरूलाई अन्डु गरौँ मल्टिपल कोलमहरूलाई सर्ट गर्न पहिला सबै कोलमलाई चयन गर्नुहोस् र सर्ट अप्सन लागू गर्नुहोस् मानौ हामी सिरियल नम्बर र कस्टलाई सर्ट गर्न चाहन्छौ सुरुमा जस्तै यी कोलमहरूलाई चयन मेनु मेनुबारमा भएको डाटा अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र सर्टमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि आउने डायलग बक्समा सर्ट बाई फिल्डमा पहिला कस्टलाई चयन गर्नुहोस् त्यसपछि देन बाई फिल्डमा एसएन चयन गर्नुहोस् त्यस नजिक भएको दुवै अप्सनमा डिसेन्डिङमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके बटनमा क्लिक गर्नुहोस् तपाई दुवै हेडिङहरू डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्टेड भएको देख्न सक्नुहुन्छ परिवर्तनहरूलाई अन्डु गरौ अब हामी लिब्रे अफिस क्याल्कमा डाटा कसरी फिल्टर गर्ने भनी छौ फिल्टर भनेको कन्डिसनहरुको लिस्ट हो जसलाई हरेक एन्ट्रीले देखिनको लागि पूरा गर्नुपर्दछ फिल्टरलाई स्प्रेडसिटमा लागू गर्नको लागि आइटम नाम गरेको सेलमा क्लिक गरौँ अब मेनु बारमा भएको डाटा अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि फिल्टरमा क्लिक गर्नुहोस् पप अप मेनुमा आउने अटो फिल्टर अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् तपाई हेडिङमा एरो मार्क आएको देख्न सक्नुहुन्छ आइटम नाम गरिएको सेलमा तल देखिएको एरोमा क्लिक गर्नुहोस् अब मानौ तपाई इलेक्ट्रिसिटी बिल सँग सम्बन्धित डाटा मात्र देखाउन चाहनुहुन्छ अब इलेक्ट्रिसिटी बिल अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँ इलेक्ट्रिसिटी बिलसँग सम्बन्धित डाटाहरू मात्र आएको देख्न सक्नुहुन्छ बाँकी अप्सन्स फिल्टर आउट भएर जान्छन् सबै डाटालाई भ्यू गर्न फेरि आइटम नाम गरेको सेलमा भएको डाउनलोड एरोमा क्लिक गर्नुहोस् र अलमा क्लिक गर्नुहोस् अब हामीले सुरुमा लेखेका सबै डाटाहरू हामी हेर्न सक्छौं अटो फिल्टर बाहेक अझ दुईवटा फिल्टर अप्सन छन् नाम त स्ट्यान्डर्ड फिल्टर र एडभान्स फिल्टर जुन हामी यस सिरिजको पछिको भागहरूमा सिक्नेछौ यसले हामीलाई लिब्रे अफिस क्यालको स्पोकन ट्युटोरियलको अन्त्यमा ल्याएको छ हामीले सिकेका कुराहरू सारांश हेर्दा फर्मुलाका बेसिकहरूको परिचय कोलम मार्फत सर्टिङ फिल्टरिङ डाटाको बेसिकहरू तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार भन्दछ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने यसलाई डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला चलाउँछ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ थप जानकारीको लागि कृपया यो contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher को भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD government of ले सहयोग गरेको छ यो मिशनको बारेमा थप जानकारी यसमा उपलब्ध छ spoken-tutorial.org/nmeict-intro यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद